An dësem Video weisen ech iech elo wéi een elo kann dat Quiz spillen. Mir ginn op de Quiz, mir starten deen an da gi mer hei op Play. Hei gesi mer eis zwou Froen. An da gi mer hei op Host live, dat heescht eise Quiz dee spille mer elo live. An hei drécke mer op Classic, dat heescht mir loosse jiddweree géint jiddweree spillen. Wat och méiglech ass, dat ass datt d'Equipe déi matspillen, d'Leit déi matspillen an zwee Teamer spillen. Mee mir huele lo mol dat einfachst. Voilà, hei gesi mer direkt d'Musik, déi start. Déi kann een och ofstellen hei an kann een och hei dat op de grousse Schierm huelen. Ech maachen dat mol aus. Sou, elo kënne sech déi aner Devicen aloggen. Ech logge elo fir d'éischt mäin Smartphone an. 881. 3701 enter, voilà ech sinn den Oli an dann maan ech dat selwecht mat mengem Tablet, och do hunn ech d'App schonn erofgelueden, de Pin Code ginn ech an, voilà de Jhang an da kënne mer hei starten. Voilà, elo geet et lass. Hei gesitt der déi éischt Fro vun zwee am Ganzen. Voilà, zwee, déi zwee hu geäntwert, awer just een huet richteg geäntwert. Hei ass déi richteg Äntwert, ass markéiert duerch dee klenge Crochet. Da gi mer op déi nächst Fro. Ah, do kréie mer nach en Tëscheresultat. De Jang ass vir. Déi zweet Fro gëtt gestart. Voilà, allen zwee hu richteg geäntwert. Gi mer an d'nächst. An de Jang huet gewonn, ass an éischter Positioun. An elo kann ee nach e Feedback ginn. All Tablet gëtt e Feedback. Voilà, hei sinn d'Feedbacken, déi ech kritt hunn. Wann Dir awer elo wëllt dat online maan, also live streamen, da ging ech proposéieren dir gidd an den Teams, dir maacht ären Dossier op mat ärer Klass an dann hudd der hei ënnen Kamera, ech maachen elo mol Kamera aus, an dann jetzt besprechen. Sou, an da kann een hei op dëser Plaz kann een elo den Ecran deelen. Dat heescht, déi Fënster, déi mer virdrun haten, déi kënn ech elo fir jiddweree visibel maan, deen am Live-Chat mat dran ass. Probéiere mer dat emol. An dat wier an dësem Fall déi dote Fënster. Wann ech elo drop klicken, da gëtt déi visibel fir jiddwereen, deen ageloggt ass. Vill Spaass beim Ausprobéieren!